desservi le pays dans le domaine de la culture et des arts. Donc, euh, c'est beaucoup. Merci, Président. Comprenez. mitema ya bato ezoki mitema ya badiaspora mitema ya bacomédien mitema ya bacongolais mitema ya bato nyonso balinga art dramatique oyo ezoki na osenga jour nzambe aconsole bango voilà mais sikoyo mpona baobsèque tomoni jusque là la preuve contraire baobsèque ezoleka bien eza mpo bapesa ye gérance na Chaka Kongo te na papa masumu okoloba nini na situation wana parce que assez souvent tomona ba makelele bimaka famille weleli koto mbongo boye koto mbongo boye mais ah jusque là tout bon déjà avant de, de dire par rapport à cela je remercie l'organisation et je remercie le comédien chapeau bas chapeau bas na ANTPC Chapeau bana president euh, secrétaire oxygène chapeau bana AG Omari chapeau bana na na Nael ya Marina Laba Lisa bango nyonso ba travaille au four et moulin parce que eza na groupe moi WhatsApp bato nyonso ba contribuaki na, na cotisation tosala groupe moko ya whatsapp donc je voyais tout ce qui se passait et puis lelo ntango na ye namoni organisation oyo oh, je suis choqué quoi donc je remercie les comédiens ba continuer au sabe parce que ça c'est ça c'est c'est d'une d'un ministre c'est d'une d'une ministre dans une personnalité sincèrement so moto alamukaka diana so alamuki amona façon baleli ye seka okei mpena na esengo okei na esengo acomprendre ke bandeko ne balingaki et puis so il faut na rejoindre yo par rapport ya mambo ya chaka congo ya baorganisation chaka congo c'est mon papa je le respecte beaucoup mais chaka congo azala ne mpe mabe te desordre ebanda no na famille famille ya diana nde baa famille ya baresponsable basungi bacomédien mpo basala makambo bien donc char akongo akutana na bafamille moko ezalaka mame mame yango ekomaka ti na niveau wana parce que moto akoya na bétise comme vous êtes une famille bien éduquée cadre bozongisa ye char yango aprofitaka asala makambo wana neti na famille ya boye osa bétise nde toye ko inime toye ko rendre ba obsèque ya suka déjà un mot pour ça un mot na ngai elingi elakisa naza na esengo moko boye na mawa komona ndenge baleli diana ça veut dire que organisation oyo ezalaki vraiment bien en plus likolo na yango nakoloba mwa moke nake na comédie diana aza lokolo pepele ça veut dire que nzela afongoli bamakambo ebele bato tu bazali na motema ya koede ye sikoyo nazosouligne point moko boye ke nasengi bandeko na ngai bacomédien oyo ba organiser makambu ya Diana basangisi ba mbongo basunga bana Diana ça veut dire batika bana Diana bongo te parce que nayebi pasi oyo kokufela ba parents parce que nga moko Carmen Odia naza ofelu de père et de mère komona bana Diana na bakotikala en plus baza bana basi lobi nango toyebi te na kosenga na moto azo organiser makambo oyo akosunga bana Diana encadre bango bien azala na bango bien mpo lobi ezala vraiment bien mais esengo na ngai komona lelo ko nde baleli grande sœur na biso na honneur moko boye en tout cas esali nga plaisir moko en fait na ndimaki te merci na ba na ba organisateur eloko oyo merci na ye moko la patona la mignonne bellevue euh, sœur na nga sila bisau sœur na ngai euh, namoni susu nani vieux na nga pierrot en tout cas baza tellement vraiment ebele organisation esali nga vraiment plaisir ya komona ke biso tout awa toye ba ba fi internet bato maboki tout tosangani parce que nga na lobaka naza partout naza emi mage na lobela mama bato maboki na lobango na ndenge mabe te na lobango na ndenge moko ya bien omo na bato maboki balinga o oh, azoka na ndenge mabe je m'en fous de ça parce que nga naza leka bayebe ya baleki bele naza bosono internet naza juste ka na loba ba vérité ça veut dire que naza na esengo na mawa Esengo na nga eza komona nde ba organiser eloko mawa na nga ko perdre sœur na biso Diana. Bon conseil nini opesa na bandeko na biso ndeko na biso Gabriel na Karine ya Mado parce que bakoya a bango nionso surtout mais kita kita pe ezalaki tomona ye mama onde panzanaki ya. En tout cas Karine ya Mado soki baye na matanga basala problème te hmm. po parce que soki basali problème biso bapanzisa ngo tozala en tout cas tokei nango mabe hmm. ça veut dire balela nango ndeko na bango soki bana ba problème na bango basala ngo na ba privé soki bana ba guerre na bango bazala nango basala ngo privé awa eza pesa bitumba te awa eza pesa mawa donc baluka mpenza elongi ya nzambe parce que batemps ekomi fo makasi ezoyebana te nani abomi nani nani asacrifie nani misusu o oh, eza mbudi basignaka bacontrat donc c'est très grave donc bref balukaka elongi ya nzambe Voilà, je lis quelque part, tu as dit tu es de retour pour Naba Histoire Vraie. Entre autres, Histoire Vraie, il y a Diana. Non, non. Merci. Ça va Bonjour président. Ouais, bonjour. bandeko na biso ya presse bandeko na biso bainternaute donc mwa liloba mpona matanga Ouais, toi na pasi, toi na pasi. Notre petite sœur Diana Makila oyo toyebanaki bien na monde na biso ya artistique, monde artistique, na monde théâtral. Euh, atiki biso donc euh, yango wana omoni toye to rendre ye ba dernière hommage donc euh, c'est ça omoni biso toza na mpasi président relation nini bozalaki yo na diane makila donc ba Diane Makila bazalaki pena ba petite sœur oyo ya biso petite sœur oyo ya biso pena oyo pena biso toyambi pena na monde oyo oyo baleki mpenza biso ba de Londres ba donc ba petite sœur na biso bazalaki mpenza ye azosala na nzonzi mais aza lokola mwana lisi boy fondation parce que nazoyeba ke petite sœur moko boye nana pita aza na belgique donc ça dit azalaki vraiment meilleur ami na ye donc ça dit lokola mwana wana ayaki na list boy donc banda kozala na ye tout le temps donc aza mpenza mwana mpenza donc oyo mpenza tobanda kozala na kati na biso donc ça dit ayebi mpenza list boy mobimba donc bana nyonso tout mpe ya list boy bayebaki ye donc aza mpenza mwana oyo ya biso ya pale Ba papa masumu baza wana bayebi donc so mpenza oyo oza parvenu okosala nkombo te donc omona lokola neti diana lelo atiki biso omona mokili ebimi boye ezolakisa mpenza ke apozaki mwa pierre na, na mosala oyo biso ozosala ya théâtre donc c'est-à-dire moto ako sous-estime te mosala oyo diamna asalaki vraiment na monde théâtral bien kazalaki plus na nzonzing mais ezolakisa pena ke akotaki na mitu ya bato donc c'est ça et puis voilà euh, na biso azali pena donc euh, petit na biso petite sœur mpenza apale donc ntango toloba petite sœur apale donc c'est-à-dire ye abanda kozwa cours même par correspondance donc c'est-à-dire azobima na nzonzing mais liso boyo ezali mpenza donc lokwa siège na parce que masta na ye nana peter nano aza na belgique lelo bayaki na ye aire nyonso te donc mwana wana donc ngai namonaka ye kutu azali kaka actrice ya lis boy fondation parce que obiki azalaki mwana na yo adoka ye misiki me bana tobandi babareunion tozokende mais président l'a dit omonanaki te pourquoi vraiment euh, nakanisaka na bango ozala vraiment informé na tout c'est pour cela omoni nga mpe lelo naza boye Donc euh, List Boy Fondation pe towutaki ozala tozalaki pe na deuil euh, tozalaki na deuil towuta kobungisa mama moko azalaki pe actrice vraiment effectif et puis asali théâtre euh, towumeli na ye na mosala ya théâtre banda na bagroupe oyo biso towuta nanu tobimi te déjà mama wana toyambaka ye na monde ya théâtre mama sukali ayaki koévolue epa na nga banda obenge mama sekele bato ebele mpe bayebi ye ayi ko évoluer na Liss Boy Fondation nde ayaki okufa tozali na matanga na ye en plus na biso mpe ndenge omoni tozalaki na ba préparatifs ya ba makambo ya Zénith avec euh, le, le roi de la forêt donc euh, tozalaki vraiment au four et au moulin quoi donc makambo ezalaki ebele basouvenir nini okoloba mpona bafanatike nyonso ya diana makeba eh, baconseil nini okoloba mpona bafanatike nyonso ya diana makeba basuvenaki na mboyo na mabelaki vraiment topesa bango kaka merci topesa bango merci parce que bolamu ekolaa te oh, donc euh, bolamu nyonso tout oyo basali pendant ke diana azalaki na malade epuis bon eza volonté na biso bato te mai nzambe mama azaka mpo na bacomédien te cestadire oyo esalami biso tokosenga mama merci ngai naosenga mama olive merci parce que non seulement mpo asungi nga te oyo mpo asungi bazaka bandeko na biso yora un jour mpe mama koya mpe na poule na biso mpe te namoni moto oyo nasunga malgré valdi mpe abela makasi mai tomona mpe mama mpe asunga te eh, mai eza mpe problème te azalaka mpe kaka mpo na bacomédien mpe te Eh, neti nga moko nakobela pene oyo nabeli maladi moko boye ealerte mokili neti bambuma ya yo nakosala video mama ya kosunga mpe nga mpo tomonaka mpo sungaka bato mosusu mai eza obligatoire te to rendre euh, gloire na seigneur parce que nzambe ayebi tokumisa na circonstance nyonso tokumisa nzambe na circonstance nyonso ata na moma ma ya misu ata na moma ya esengo fo tokumisa nzambe Oyo etikali eteya bato, bato oyo batikali. Mokolo okokufa, mokolo okokufa, nani akolela yo? Nani akoswanela yo? Nani akotia contribution? Nani akokritike? Parce que tomona na matanga Diana, na moment oyo Diana akufaki, ba critique eyaki makambo ebele ebele. En tout cas, moto aza na posa olela Diana, alela Diana. Oyo mpe aza na posa olela Diana te, asala feti. Ozomona, mais ya important kaka, en tout cas, merci beaucoup. na oyo mama olive lemba asali mama ya bana ebele mama ya motema monene ya ya 10000 heure oyo plus 10 carton 10 sac ya doso 10 sac ya sikre eh. ah vadi totika bavandi toseki mama fasunga mpe biso nyonso et tu es tout rendre dernier hommage donc en dehors ya wana bokutana pete bosola te solo ezala te ok c'est bon message nini okoki kolancer na famille na partout bato bazomona oyo epuis na famille ya diane makila apresente bacondoléance bazala toujours fort bazala fort parce que nzambe apesi nzambe abotoli et la vie continue biso nde tozala malamu que allah vous bénisse ok c'est bon